一个人漫无目的的走着，穿过了人山人海的街头，找不到与你相爱的理由，不适合，只是你找的借口。 起来了，排山倒海的。 瞬间变得很苍白，曾有过那么多期待，我给你的信赖，现在只剩忧伤将我来知道。